नमस्कार स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक दादर मुंबई द्वारा संचालित Savarkar I A S study circle मध्ये आपलं स्वागत आहे Savarkar I S study circle हे यू सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन म्हणजे संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षांसाठी कार्य करते तसंच M P S C civil services examination म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्याही ज्या नागरी सेवा परीक्षा असतात विशेषत गट एक ह्याच्यासाठी तर त्याच्याही परीक्षांना मार्गदर्शन करण्याचं कार्य करते यानंतर कंबाईंड डिफेन्स सर्व्हिसेस म्हणजे air force academy naval academy Indian military academy आणि air force academy officers training academy ह्या सगळ्यांसाठी एकच परीक्षा असते तिला म्हणतात आता कंबाईंड डिफेन्स सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन तर ह्या संरक्षण दलात अधिकारी म्हणून प्रवेश मिळवण्यासाठी ज्या परीक्षा द्याव्या लागतात त्यासाठीही इथं मार्गदर्शन केलं जातं त्याशिवाय नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी ही आपल्या इथं पुण्याला खडकवासला या ठिकाणी आहे तर या नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीची प्रवेश परीक्षा असते तर त्यासाठी सुद्धा इथं मार्गदर्शन केलं जातं इथे काही वैशिष्ट्य जी आहेत या वर्गांची ती मी आपल्यासमोर आता सांगणार आहे तर सगळ्यात पहिलं वैशिष्ट्य म्हणजे छोटासा वर्ग तुम्हाला जर कल्पना असेल तर बरेचदा एक मोठी समस्या असते की एका वर्गात दोनशे अडीचशे मुलं बसवली जातात तर इथं असा प्रकार नाहीये जास्तीत जास्त पंचवीस जणांचा वर्ग या ठिकाणी आहे ज्या वर्षीची मुलं आहेत ती फक्त पंचवीस मुलंच त्या वर्षीच्या अभ्यासक्रमात घेतलेली असतात तर त्यामुळं वर्गाचा आकार हा लहान आहे त्यामुळे इथं व्यक्तिगत लक्ष देणं हे सहज शक्य होतं दुसरा प्रकार आहे ते म्हणजे इथं नियमित लेक्चर्स ही होत असतात ती तर सगळ्याच क्लासमध्ये होतात परंतु इथं नियमित परीक्षा पण होतात घटक चाचण्या असतात त्याच्यानंतर थोड्याशा मोठ्या स्वरूपाच्या परीक्षा होतात आणि याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे पूर्वपरीक्षा मॉक टेस्ट ज्याला म्हणतात तर अशा मॉक टेस्ट मॉक प्रिलिम्स या ठिकाणी घेतल्या जातात प्रत्येक परीक्षेचं वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे परीक्षा झाल्यानंतर त्याचं ॲनालिसिस त्या परीक्षेचं संपूर्ण विश्लेषण या वर्गांमध्ये केलं जातं त्यामुळं विद्यार्थ्याला कळतं की कुठच्या प्रश्नावरती आपण चूक केली आहे किंवा कुठचा प्रश्न आपण अतिशय योग्य रीतीने सोडवलेला आहे म्हणजे आपली विचाराची दिशा योग्य आहे अयोग्य आहे या गोष्टी ह्या विद्यार्थ्यांना कळायला सुरुवात होते आणि अशी प्रचंड प्रमाणात परीक्षांची सिद्धता इथं वर्गात करून घेतली जाते अर्थात हे सगळं करण्यासाठी आपल्याला एक वाचनालयाची आवश्यकता आहे तर आपल्या सावरकर स्मारकामध्ये एक वाचनालय पण आहे म्हणजेच लायब्ररी फॅसिलिटी आहे या ठिकाणी जी मॅन्युअल म्हणतात म्हणजे जी अभ्यासक्रमाची पुस्तकं आहेत ती आहे ह्याखेरीज आपल्याला जे संदर्भ ग्रंथ लागतात असे विविध संदर्भ ग्रंथ या ठिकाणी उपलब्ध आहेत मात्र हे सगळं प्रशिक्षण जे आहे हे इंग्रजी माध्यमातून ऑफलाईन ह्या स्वरूपात उपलब्ध आहे आणि जर आपल्याला हे ऑनलाईन हवं असेल तर ऑनलाईन मराठी माध्यमातून सुद्धा उपलब्ध आहे आणि ऑनलाईन प्रशिक्षण हे पूर्णतः निशुल्क आहे आता या वर्गाचं आणखीन एक वैशिष्ट्य सांगतो ते म्हणजे ह्या ठिकाणी व्हिडिओ लेक्चर्स चलचित्रांचा बॅकअप आपल्याबरोबर आहे आदर्शवत अभ्यास करण्याची पद्धत अशी असेल की पहिल्यांदा आपण जो विषय शिकवणार आहे ते चलचित्र बघून या त्यानंतर वर्गात तेच लेक्चर आपल्याला अटेंड करायचं म्हणजे ऑफलाईन स्वरूपात लेक्चर अटेंड केलं तुम्ही ऑनलाईन बघताना तुमच्या मनामध्ये काही शंका येणं स्वाभाविक आहे किंवा काही भाग हा तो ऑनलाईन बघताना आपल्याला कळणार नाही आहे तो ऑफलाईन लेक्चरमध्ये आपल्याला तो व्यवस्थित रीतीने आपल्याला समजेल आणि जे समजणार नाही ते ऑफलाईनमध्ये तुम्ही विचारू शकता कारण ऑफलाईन लेक्चर मुळात त्यासाठीच आहे की वन टू वन कम्युनिकेशन हे त्याच्यामध्ये झालं पाहिजे एकाच एक संवाद हे महत्त्वाचं आहे आणि ह्यासाठीच आपला बॅच सुद्धा लहान आहे तर आपल्याला आता जे महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे हा व्हिडिओ लेक्चरचा बॅकअप आहे आता जेव्हा ऑफलाईन लेक्चर तुमचं बघून होईल ह्यानंतर परत एकदा असं आदर्शवत असेल की परत ऑनलाईन लेक्चर बघायचं म्हणजे तुमची तीन वेळा रिव्हिजन तिथंच झाली हे जेव्हा तुम्ही दुस तिसऱ्यांदा लेक्चर बघणार आहे म्हणजे पहिल्यांदा तुम्ही लेक्चरच्या आधी त्याच्यानंतर मुख्य लेक्चर जे आपलं ऑफलाईन आहे आणि त्याच्यानंतर परत ऑनलाईन लेक्चर आपण बघितलेलं आहे तर आपण जे आता तिसऱ्यांदा ऑनलाईन लेक्चर बघतोय त्यावेळेला तुमच्या नोट्स काढायला सुरुवात करायची आणि त्यामुळं आपलं जे समज आहे ही अतिशय उत्तम रीतीने होईल ह्या ऑनलाईन लेक्चरचा एक मोठा उपयोग असतो ते म्हणजे दुर्दैवानी सगळेच विद्यार्थी सगळ्याच्या सगळे वर्ग अटेंड करू शकत नाहीत परीक्षा असतात काही जणांना बाहेर जायचं असतं बऱ्याच समस्या असतात आणि त्यामुळे अशी जर लेक्चर आपली मिस झाली काही तर असे जी लेक्चर जे तुम्ही अटेंड करू शकला नाही त्याचा बॅकअप तुमच्या हातामध्ये असतो आणि त्यामुळं आपल्याला हे सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असेल परत एकदा सांगतो की जी ऑनलाईन लेक्चर आहेत ती मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही माध्यमातून आहेत तुम्ही आत्ताही चेक करू शकता हे जे डिस्क्रिप्शन आहे या व्हिडिओच्या खालती जी माहिती दिलेली असते डिस्क्रिप्शन त्याच्यामध्ये तुम्हाला ह्या ऑफलाईन सॉरी ऑनलाईन लेक्चरच्या लिंक या ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळतील तर यूट्यूबवरती जी व्याख्यानं आहेत ती तुम्ही बघावी जर आवडली तर आपण प्रवेश घेण्यासाठी नक्की यावं येणार कुठं Savarkar I A study circle इमारतीचं नाव आहे स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान म्हणजे जुन्या काळात ज्याला शिवाजी पार्क असं म्हणायचे दादरला तिथं दादर पश्चिमेला मुंबईमध्ये ही वास्तू आहे इथं तुम्हाला पटलावरती म्हणजे स्क्रीनवरती दूरध्वनी क्रमांक दिसतोच आहे तर याच्यावरती आपण संपर्क करावा आणि प्रत्यक्ष भेटायला यावं तसंच ह्या चलचित्राच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये वर्णन म्हणून जो खालती भाग असतो त्याच्यामध्ये मी जे आपल्या क्लासचं प्रॉस्पेक्टस आहे ते सुद्धा मी पूर्णपणे इथं आत्ता देत आहे त्याची लिंक देतोय तर हे सगळं पाहावं आणि मग आपण भेटायला धन्यवाद